Прошу, минуту. надо. Какого черта здесь происходит? О, вы только посмотрите, кто решил к нам заглянуть. Адам. Не делай глупостей. Не беспокойся. Я всего лишь завершаю начатое. Ты больной ублюдок! Поаккуратнее с выражениями. У тебя ничего нет а у меня пистолет. Я мог бы убить тебя прямо здесь, но не хочу. Поэтому наша игра в догонялки продолжится. Да сколько можно? Что тебе от меня надо? Что надо? Ох, Адам, Адам, Адам. Неужели ты забыл? Забыл о чем? О нашем уговоре. О чем он говорит? Может, расскажешь своей подружке, что случилось на самом деле? Я сказал, что больше тебе не продам. Но, ну, Марк, мне очень надо. Вам всем очень надо. Нет денег, нет дозы. Что случилось? Майкл Ламберт в очередной раз пытается купить дурь. Он и за прошлый раз не расплатился. В этом и дело. А что там со Стивом? Он уже третий день на связь не выходит. Босс будет недоволен. Слушай, а та девчонка, случаем не его дочь? Джен Смит? Ну да. Хм, интересно. В таком случае у меня есть план. Ну нет, что бы ты ни задумал, я не стану этого делать. Да ну брось. Неужели тебе не хочется быть на ступень выше? Все в порядке? Если ты решил помыть пол, сейчас не самое подходящее время. Адам, зачем так грубо? Все нормально. Не стоит обращать внимание на идиотов. Это я-то идиот. А ты видишь здесь кого-то еще? Не хочу вас прерывать, но, Рэй, мы опаздываем. Ах, ну да, конечно. Беги от проблем, беги быстрее. <laughs> Прошу прощения. Не хочешь познакомиться? С какой стати я должна знакомиться с кем-то вроде тебя? Что ты имеешь в виду? Не держи меня за дуру, ладно? Я знаю, что ты работаешь на моего отца. Погоди! У меня кое-что есть для тебя. Представляешь, а ведь Адам тоже с тобой встречался не из чистых побуждений. Это правда? Не совсем. То есть... Да, так было изначально. Но после того, как ты рассказала свою историю, рассказала о своем отце, я просто не мог так поступить с тобой. То, что предлагал Марк, было слишком жестоко. Поэтому я решил отказаться. Только вот не все так просто. Мы были связаны работой, и я ничего не мог с этим сделать. Если я хотел отвязаться от Марка, вариант был один – уйти. Так я и поступил. Как это трогательно. Однако я уже опаздываю, так что... Удачи оставаться. Детектив Барнетт. Ричард? Что ты здесь делаешь? Где папа? У себя в кабинете. Ты какой-то встревоженный. Что-то случилось? Пропал человек, моя подруга. Боюсь, она может быть в беде. Где его видели последний раз? Да. Вас понял. Отец! Что происходит? Вчера я пытался ей позвонить, но она не ответила, а сегодня ее не было в школе. Слушай, ты ведь и сам знаешь, что должно пройти трое суток. Отец, она не стала бы прогуливать школу, и тем более она не стала бы игнорировать мои звонки. Говорю тебе, с ней что-то случилось. Детектив, я думаю, это имеет смысл. Что ты предлагаешь? Кажется, я знаю, кто может вам помочь. Рэй! Рэй! Ну уже очнись! Рэйчел. Да, это я, Рэй. Как же голова болит. Что произошло? Я не знаю. Последнее, что помню, это разговор с Марком. А потом в глазах потемнело и... Погоди. Разговор с Марком? Нет. Что, ты что-то вспомнил? Как же глупо было с моей стороны довериться ему. Может, ты объяснишь, в чем дело? Я получила сообщение от Марка, в котором говорилось, что тебе грозит опасность. Чтобы предотвратить это, я должен был прийти один. И почему я думал, что получится все решить мирно? Может, потому что ты очень добрый? Наивный дурак. Не говори так. А развлекаетесь? Я бы с тобой развлекся. А? Не трогай ее! А то что? В общем, планы изменились, детка. Вы мне больше не нужны. Что это значит? Я вас покидаю. А что будет с нами? с вами. Ну, вы останетесь здесь до тех пор, пока кто-нибудь вас не найдет, живыми или мертвыми. Солнце загораживаешь. Послушай, знаю, мы никогда не были близкими друзьями, но мне очень нужна твоя помощь. Моя помощь? Рэйчел пропала, а вместе с ней Рэй. Что? Рэй пропал? Не может быть! Джулия сказала, что он не вернулся вчера домой. Как же так? И что теперь делать? Мой отец детектив, он поможет, но для этого ты должен пойти со мной и рассказать все, что знаешь. О, кажется, гроза намечается. Чем занята? Пытаюсь написать новую песню, но пока не очень получается. Все никак не могу перестать думать о Рэе. Он так и не вернулся? Нет. Пусть делает, что хочет. Ну, пап, неужели ты думаешь, что он просто сбежал? Именно так это и выглядит. А вдруг что-то случилось? Вдруг ему нужна помощь? Даже если так, Теперь это его проблемы. Он хотел свободы. Но ну так пусть наслаждается. Я больше не буду вмешиваться. Ты невыносим. Итак, Адам, расскажи все, что тебе известно. Постарайся максимально точно описать события последних дней. Любые детали важны. Не переживай, они помогут. Ладно. Детектив Харрис, вам не кажется, что это связано с нашим делом? Ты про убийство того бизнесмена? Именно. Адам, скажи, ты ведь сотрудничал с Марком? Откуда вам известно? Я изучала некоторые материалы, которые успели попасть к нам в участок. Дело в том, что твой дружок Марк проходил по другому делу подозреваемым. Где-то там и всплывало твое имя. Сотрудничал слишком громкое слово. Просто работали на одного человека. Это было в прошлом году. Смею предположить, что тот человек, на которого вы работали, сейчас мертв. Все верно. Ну да, все сходится. Марк — это тот, кто нам нужен. Детектив, могли бы вы пояснить? Разумеется. Наш бизнесмен и есть тот человек, на которого работали Адам и Марк. Судя из рассказа Адама, Марк всегда хотел занять место повыше — а также мы знаем, что у него были отношения с Джен, дочерью бизнесмена. На данный момент она в больнице. Вам не кажется это подозрительным? Но как во всю эту историю вписывается смерть детектива Джонса? Думаю, никак. То есть? Все жертвы не обязательно должны быть связаны. Вероятнее всего, детектив Джонс подобрался слишком близко и помешал планам Марка, из-за чего потерпел неудачу. Звучит благоразумно. Скажи, когда ты видел Марка в последний раз? Сегодня ночью. Он приходил в больницу к Джен. Хотел завершить начатое. Нам срочно нужно его найти, пока не пострадал кто-нибудь еще. Значит, выпускаем ориентировку. Погодите. Кажется, я знаю, где он может быть. А помнишь, в детстве мы как-то играли в детективов и пытались найти пропавшую соседскую кошку? потом оказалось, что ее сбила машина. Боже, Рэйчел. Тогда ты взял меня за руку и пытался успокоить, говоря, что она сейчас в лучшем мире. Почему ты об этом вспомнила? Просто я надеюсь, что мы не будем, как эта кошка. Слушай, я бы сейчас взял тебя за руку, но, к сожалению, веревки не позволяют этого сделать. Поэтому я просто скажу, что все будет хорошо. Нас обязательно найдут. Мне бы твою уверенность. Нельзя отчаиваться. Нужно выбираться отсюда. Ты прав. Давай, попробуй вытащить руку. Не выходит. Погоди, ты слышала? Что такое? Марк, я знаю, что ты здесь. Советую бросить оружие и выйти с поднятыми руками. Кажется, это полиция. Слава богу. Демарк. Он хочет уехать из города. И э, черт! Мы найдем его. Один билет до Сиэтла. Одну минутку, сэр. Марк, Что ты здесь делаешь? Я знала, что ты попадаешься сбежать. Я дал тебе шанс, а ты просто пренебрегла им и пришла на верную смерть? Снова попытаешься меня убить? Ты не оставляешь мне выбор. На этот раз я не позволю тебе сделать это так легко. Вот значит как. Откуда у тебя пистолет? Бизнес моего отца – опасное дело. Глупо было бы полагать, что он не держит при себе оружие. Что же он не воспользовался им в нужный момент? Замолчи! Ты не сможешь этого сделать. Не сможешь нажать на курок. А? Опусти пистолет. Д детектив? Нет. Нет! После того нас освободили. Меня и Рэйчел отвезли в участок для дачи показаний. Оказалось, что за плечами Марка гораздо больше преступлений, чем мы могли себе представить. Если бы ему удалось выжить, то он не покинул бы тюрьму до конца своей жизни. Постепенно все приходило в норму. Жизнь возвращалась в прежнее русло. Как же я рада, что все наконец-то закончилось. Да, нам всем нелегко пришлось. Главное, что сейчас мы вместе, как старые добрые. Эй, Адам, ты чего приуныл? Не приуныл я, просто задумался. Джулия все-таки дописала свою новую песню. Ага. Кажется, ее еще пригласили на какое-то вечернее шоу. В общем, со временем история Марка начала сбываться. Хоть она и оставила на всех нас значительный отпечаток. Особенно это касается Джен. После всего произошедшего ей пришлось вернуться к матери и начать все буквально с чистого листа. Говорят, что она решила больше не связываться с плохими компаниями. Вроде даже познакомилась с парнем из хорошей семьи. Хотя, возможно, это только слухи. Ричард и Рэйчел стали чаще общаться. Судя по всему, у них даже завязались какие-то отношения. Джулия постепенно двигается к своей цели. Но а что касается меня, кажется, я нашел свое предназначение. the story I felt the drawback My mistake took its toll